tapi benda tu duk mari kuang kita. Ha ni kita kena tolak semua. Wu jadi sepok pah sebelah atau pas ke belakang benda-benda pasal itu. Nah, turut utamanya membawa kepada kesesatan. Allah Nah, kerugian dan kemunduran. Hak ni tiga-tiga ni kita tak sel belakang. Sesak tak maju dan rugi dan sebagainya. Yang kesembilan belah kita mesti jauhi dari kekufuran. Tak ada kira benda hok bawa jatuh kafe ni, jangan. Ya kau klai nifaq. Iaitu apa? Bawa diri kita jadi munafik. Jangan. Fusuk, fusuk jadi apa? Jadi orang fasik. Jangan. Lepas tu melaku maksiat, dosa, durhaka, keganasan dan semua sifat keji. Ganah-ganah kan pasal kuam apa? Hotrai. Lagi guna kuam rundreng dan sebagainya. Semua. Yang dua puluh, yang kedua puluh kita mesti hindari. Hindari maknanya liang. Kita mesti hindari dari PKG yang tidak baik. Dia nak serupa dengan hal atas sat ni. Benda-benda pasal fikrah-fikrah tak molek masuk dekat dalam otak kita. Usaha yang tidak bersih. Tak ada kira nak jadi nakan meang ke, nak jadi orang kerja nego ke go to go ni semua tu kena jadi usaha yang bersih yang molek duit masuk duit tu duit tu baik semua tiap-tiap cara makan minum cara tidur cara bermuamalah semua kena molek belakang kena ingat molek nampak zahir serupa dengan amalan tu amalan soleh tapi niat tak molek bukan semaya saja ni bukan mari sejik saja ni semua tiap-tiap cara orang ada duduk di dalam hadis pasal ini orang ada pun prayut dalam hidup dia buat gapa-gapa ada matlamat ada maslahat ada pun prayut Nampak zahir molek tapi niat tak molek. Nabi katanya lam yakullahu fil akhirati nasib. Sikit lagi tak ada sikit habuk pahala dia di akhirat. Buat free je. Habis masa puluh-puluh tahun. Mak ga tu, buat ga ni, kerongkan tu, kerongkan ni. Tapi tak ada sikit habuk. Di akhirat sikit lagi. Pahala yang Tuhan nak beri. Sebab apa? Sebab buat adanya benda hak efek. Tujuan dia buat bukan kerana Allah.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 bersama eh dengan Lape bulan ni Jamadil Akhir tahun 1444 Hijrah Alhamdulillah saya sedia ketah kepada kita pada tahun baru ni dalam tajuknya apakah pembaharuan hidup pada tahun baru saya tulis di sini Alhamdulillah selepas daripada Bismillah Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Nabiina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Alhamdulillah dah sempena dengan tahun baru 2023-2500 Penulis ingin tujukan nasihat ini agar menjadi semangat kepada pembaca Dalam pembangunan diri dan masyarakat Sama ada hal keagamaan dan hal kehidupan Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mencucuri rahmat dan keberkatan kepada kita. Belum pada kita nak masuk, uh, saya tulis 25 perkara. Boleh jadi makan masa panjang sikit dah. Makan panjang sikit pada eh, hari-hari uh, biasa. Saya dah tengok dalam parti tin. Uh, hari ni ni, 41, boleh 1, tak, tahun 2023. Hari ni hari Ahad. Lepas tu kita duduk lah ni, ni duduk di bulan ni. Bulan hijrah. Bulan jamadil akhir ni iaitu bulan ni. Lepas tu duduk tengok dalam patitin ni. Bulan satu sama-sama bulan satu. Hak pasang hijrah dengan hak sakun ni. Lama lagi. Nak boleh. Jadi sat, bulan satu sama bulan satu. Tahun baru วันที่หนึ่งเดือนมกราทาง2042สามโมงในปีพศทีอย่างอีกตัวนึงพศ2585อย่างอีกตัวนึงปีใหม่ทีดูดูดิปักลาเป้บุเลมุฮารอมทาง1494วันนี้ฮะดิมาตีละสิงห์สิงห์ฮะเกะนะสิงห์สิงห์ฮะเกะฮะดูดูดิในมัสยิดนี่มาตีละ 2585 duduk di hari Abu lepas tu pergi pula hak sama juga boleh makara dengan boleh muharram iaitunya satu boleh 1 2 sama dengan 2617 hak ni lebih pada mati lagi jadi abuk tanah ha di 2617 hari tu iaitu hari Senin sama dengan 43 bulan Muharram tahun 1497 alhamdulillah raya akar saja ni nak katanya bulan makara dengan bulan Muharram ni akan mari kepada anak cucu kita sikit lagi sama lepas tu saya dok tengok dak satu kali hok ni hok yang lang bulan Ramadan. Bulan Ramadan ni bulan sembilan dah. Bulan Ramadan bulan sembilan. Bulan sakon pun sama pada satu tahun dulu. Iaitunya di 2008. Kalpah mari dah. Dan lah ni 2023. Di 2008 sama dengan tahun hijrah 1429 hari tu 41 bulan Hok Hok hak Pak satu bulan 9 Hok hijrah sama boleh jadi kita tak ada perhati ya. ha. bila kita perhati tengok oh ya ya ya sama ni nak ayat katanya peredare bulan dengan matahari itu dalam 30 tahun maka dia akan klik jadi sama sekali 30 tahun ha, tu. Alhamdulillah Nah, habis waktu hok pasal aku-aku saya duk royak. Jadi malam eh, itu pagi hari ni kita tengok sedikit sebanyak dah sebenarnya kertas ni saya tak ada ada niat katanya nak baca depan depan pok kita. Nak we baca sendiri. Sebab apa? Benda mudah ah. Apa bahasa Melayu? Baca baca baca saya dak berasa tanya 5 minit tak sapa baca sekeping ni. Tapi kadang-kadang jadi jadi ngajar. Sejer. Mau duduk Atibai so so so so Lepas tu so lagi Belum ada nak masuk sana Kita kena periduk bahasa Jawi Bahasa Jawi lah ni nak mati dah Lepas kalau misal katanya kita tak periduk bahasa Jawi Bahasa orang tua kita Maka mati Ha begitulah Dan Kita kecek bahasa Melayu ni Kecek bahasa Melayu bukan rasmi tak dia panggil Kecek pasang bahasa kecek Bahasa harian Tapi bahasa tulis saya ni Hak ni adalah bahasa rasmi yang betul dengan cara penulisan dan kaedah dia, tata bahasa dia. Ha, lepas tu, saya mula dengan satu sampai dua puluh empat tu, saya, kita mesti, kita mesti. Mesti-mesti ni maknanya, dalam bahasa orang putih dipanggil must. M-U-S-T, must. Saya pernah katanya, ambil daripada tu juga, must. You must. Mesti, mung mesti. alam dah, ni. Lepas tu boleh baca surat Orang terjemuh ke bahasa Sia. Orang putih tulis, orang Amerika tulis. Dia tulis semua surat dia sutih tu. I have to learn. I have to learn artinya, cantong rian ru. Dia mula sutih surat dia, cantong rian ru. Witi ciwit. Ini jadi kena yang anak kot pula patahna tuan eng. Lek sangkom. Gitu lebih kurang. Orang terjemuh, terjemuh, terjemuh, terjemuh. Saya tengok molek surat tu. Bukan surat saya tak, saya pinjam. Baca, baca, baca, baca. Oh, supaya hai kemelang cai kepada kita. I have to learn. Kita, saya mesti belajar. Cantong rian ru. Rian ru apa tu? Dia tulis hampir-hampir seribu kali. Dalam tu, cantong rian ru naik ciwit. Banyak. Jadi saya tulis di sini untuk ketah sekepingnya. Bermulanya, satu, kita mesti berubah dalam setiap cara kehidupan menuju keredaan Allah dan Rasulnya sesuai dengan agama dan keadaan semasa. Oh ni perhati molek dah. Kalau kalau hurai ia jadi panjang, tapi perhatilah molek gapo yang kita baca. Yang kedua, kita mesti jadi muslim yang berpelajaran. Saya baca jadi menayut taning ni. Beramal soleh, berime kuat, berakhlak mulia, berperaturan suci zahir dan batin. Yang ketiga, kita mesti atur semua hijau sama ada yang penting dan yang lebih penting. Untuk kemajuan diri, keluarga, masyarakat dan umat. Yang keempat, kita mesti memahami Islam secara lengkap dan sempurna. Hak ni kita nak benar ni. Lengkap dan sempurna serta menyebarnya, menyebar Islam tu lah kepada orang Islam dan orang kafir sekadar mampu, sekadar kuasa. Yang kelima, kita mesti bertanggungjawab terhadap keluarga, membinanya, membina keluarga sebaik mungkin. Serta berdoa semoga diberkati dan dimasuki syurga. Yang kena, kita mesti maju dalam semua <clears throat> yang diizin oleh agama luas pandangi jauh wawase, wawase ni maknanya wisaitan nah kuat bekerja dan bersemangat yang ketujuh kita mesti berganding bahu berganding bahu ni makna gana maknanya hijau sekali tu maknanya ganding bahu bukan ambil tangan galah bahu orang okay, ada kita mesti berganding bahu dalam usaha menegak kebenaran kebaikan keamene menuju ketakwaan dan kemajuan Islam jaga kita nak pasal itu belakang ni. Yang kelapai, kita mesti mempunyai kebolehan dan kepandaian yang boleh memajukan diri serta sedia berkhidmat kepada masyarakat dan umat. Maknanya kalau dia siapa mi kuam samad, jangan cerdik, jangan bijak sore. Tapi cerdik bijak tu jadi orang lain dari rap rayut daripada hak kita cerdik bijak insyaallah dah pakak-pakak khidmat yang kesembilan kita mesti hidup berjamaah yang berpandu kepada kitabullah iaitu Nya quran dan apa ni sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam patuh patuh kepada pemimpin yang adil membawa pengikutnya ke syurga ani ha, Allah rasul dan pemimpin yang kita mesti taat yang ke sepuluh, kita mesti berakhlak mulia dan berkeperibadian tinggi. Maknanya bukali kapak kita tu. Nah, mikir. Yang dicontoh, sebenarnya yang dicontohi situ tu. Nah, bukan yang dicontoh dah. Yang dicontohi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat dan umat. Alhamdulillah. Nah, kita pakak mulia belaka akhlak kita ni boleh jadi berjuruh belaka. Yang ke sebelah kita mesti berkorban nyawa korban nyawa maknanya jang habis nyawa kita harta benda PKY, kebolehan dan kepandaian dalam membangun agama Allah dan memaju tanah air dengan Islam ha tu jang belaka hidup kita nyawa kita harta benda kita dan insya Allah untuk agama Allah dan tanah air kita untuk Islam eh? dengan Islam tu saya nain benar-benar tu -benar, dengan Islam. Jangan duk main pasal puak. Dah tok nenek main klum main ta'assub. Tak leh. Tak leh tak tak, tak leh pasal itu. Yang ke-12. Kita mesti menjadi contoh kebaikan rahmat dan berperi ke manusia eh. Maknanya ada ke apa? Ada kuna tam ceria tam. Lepas tu adanya lak manusia tam. Ha, tu pepatah bahasa Melayu ni saya dah tengok ni perkataan yang paling panjang sekali iaitu berperi kemanusiaan so perkataan perkataan yang paling panjang sekali peri kemanusiaan nah gitulah iaitu kan pergi terhadap semua makhluk bukan manusia saja dak bahkan kepada menate dan kepada benda-benda lain kita kena jadi rahmat dan kesiablah kepada mereka dak terutamu kepada semua manusia sama orang Islam hak tu kau cerak-cerak dah kita adik-beradik kita belakang ni orang Islam walaupun kita kenal tak kenal innamal mu'minuna ikhwah nah sesungguhnya orang beriman adalah bersaudara maka kita anggap menjadi tinggi bubuh dalam hati kita persaudaraan kita tu semua dengan orang-orang Islam seluruh dunia lepas tu dengan manusia umumnya hak kafir kita kena kesiamlah dan kena dakwah dia kena royak Islam kepada dia yang ke berapa yang ketiga belah kita mesti berpendirian tetap maknanya cup yuntik nak nen dak tetap sejajar dengan Islam yang tercinta alhamdulillah pendirian kita ni kena wujud jadi kemahkung nak jadi masuk dengan Islam ia tidak akan berubah sampai mati sehingga dimasuki syurga gitu pendirian kita jangan berubah pegailah dengan Islam dengan sebenar-benar insya Allah. nah Tuhan akan beri kebaikan kepada kita yang ke-14 kita mesti menegak kebenaran walaupun bercanggah dengan nafsu ya goliknya nafsu dok jadi dia di baloh pecah belah sebab nafsu tapi kita kena tegak kebenaran walaupun bercanggah dengan nafsu maslahat maslahat maknanya pun rayut maslahat tertentu dan fikroh yang tidak berasas kepada Islam neo kit kwam kit ideologi dan sebagainya semua tu kena buai benda-benda dia tak tak sakut dengan Islam kena buai nak ngaji tak apa nak geti tak apa tapi jangan nak guna dalam otak dalam cara hidup sebab Allah Taala dia tak reda sama sekali hamba dia duk ambil benda lain duk pergi bubuh dalam cara hidup yang bukan Islam. Yang kelima belah, kita mesti berjiwa besar. Berjiwa besar di sini bukan arti takabur. Tapi besarnya harapan dan cita-cita. Itu -cita. dia panggil orang jiwa besar. Ber Berpandangnya jauh. Yang mikir pasal ini, setapak dua tapak, tapi kena mikir jauh. Sama ada secara peribadi, maupun secara jama'i bersungguh dalam gerak kerja berharap semoga diredai Allah dan ditakdir baik yang kena belah kita mesti mengenali hakikat hidup ha, ni kena pakak ngaji belakang ni kena wirti hidup kita yang sebenar ni duk mari buat apa duk buat apa nak pergi mana kerana siapa itu ha, jalan dah dia reti hak nisa insyaAllah retilah hakikat hidup kenapa kau kita berada di dunia Apakah matlamat dan tujuannya? Kemanakah arah tuju selepas ini? Insya Allah dah. Pakat pahaya belakang hakikat hidup. Yang ketujuh belah. Kita mesti mengambil sebab kejayaan serta mempelajari sejarah zaman silam. Orang semua ni kena ngaji perawat saat. Zamir belum pada kita ni. Gapo orang maju dan bakpa boleh mereka itu mundur saya royak sepatah lah. Ya. Tahun depan ni, pi 2024, krop 100 pi, KJE Khalifah Osmaniyah jatuh di Turki. Tahun depan. Pi 2024, 100 tahun, satu kurun, KJE Osmaniyah jatuh di tangan Mustafa Kemal yang orang pakat dok cecu katanya dia adalah Ataturk iaitu nya bidahang Turki tapi dialah yang merutuhkan Islam. Nah ha, tu. Cukup 100 tahun. Bila kita dengar pak, oh boleh jadi zaman tok nenek kita ya. 100 tahun dulu. Nah ha, tu tahun depan cukup 100 tahun. Masya-Allah nak. Sebab tu kita kena ngaji sejarah. Sama ada sejarah tempat kita ni sejarah bombing kita dan sejarah dunia, sejarah Islam, sejarah Nabi, sejarah sahabat. Kalau kena pakak-pakak mengaji, siapa yang minat pasal sejarah-sejarah ni insya-Allah, orang tu dia boleh wayak sedap cerita hak zaman dulu dan boleh wayak lagi akan datang arah tuju macam mana. Insya-Allah dak. Kenapa dan apa sebab mereka maju dan mundur? Mundur-mundur ni maknanya lalang. Nah, halah, rutuh dan sebagainya. Yang ke-18 kita mesti tolak semua sebab penghalang kemajuan diri dan umat yang membawa kepada kesesatan. Tuk sing tuk yang hok jadi kuang hok nak maju, kita nak maju tapi benda tu dok mari kuang kita. Ha ni kita kena tolak semua. Wu jadi sepak pas sebelah ataupun pas ke belakang benda-benda pasal itu. Nah, terutamanya membawa kepada kesesatan. Allah nak kerugian dan kemunduran. Hak ni tiga-tiga ni kita tak sebelah belaka Sesak tak maju dan rugi dan sebagainya. Yang ke-19 kita mesti jauhi dari kekufuran. Tak ada kira benda hak bawa jatuh kafe ni, jangan. Ya kau klai. Nifaq. Itu apa? Bawa diri kita jadi munafik. Jangan. Fusuk. Fusuk jadi apa? Jadi orang fasik. Jangan. Lepas tu melaku maksiat, dosa, durhaka, keganasan dan semua sifat keji. Ganah-ganah eh, pasal ni kuam apa? Hotrai. Dok gi guna kuam rundreng dan sebagainya. Semua. Yang dua puluh yang kedua puluh kita mesti hindari. Hindari maknanya liang. Kita mesti hindari dari PKG yang tidak baik. Dia nak serupa dengan hal di atas saat ni. Benda-benda pasal fikrah-fikrah tak molek masuk dalam otak kita usaha yang tidak bersih tak ada kira nak jadi nakan meang kau nak jadi orang kerja nego kau gotu gani semua tu kena jadi usaha yang bersih yang molek duit masuk duit tu duit tu baik semua tiap-tiap cara makan minum cara tidur cara bermuamalah semua kena molek belakang usaha yang tidak bersih amalan yang tidak betul dan niat yang tidak benar Wah, well, Pak dia mula apa-apa ni mula di niat. Mula di mikir, mikir lepas tu niat tak molek, ya molek, tak molek, tak molek, tak molek, tak molek. Tapi kalau sekiranya mikir molek, hati cuci, amalan bersih. Perbuatan pun insya-Allah dia molek. Lepas tu kena adanya takwa kepada Allah semua. Dalam cara hidup kita. Ingat semua. Takwa kepada Allah, takwa kepada Allah. Jangan puapan dengan benda-benda apa yang salah, silap. 21. Kita mesti segera mengerja kebajikan. Mengumpul pahala. Dan terus berada dalam kebaikan sepanjang hayat tanpa lenguh dan jemu. Jangan lama, jangan betak. Ada benda hak molek, buat selalu lah. Nah, jadi kita duduk neuna orang yang buat kebaikan. Yang ke-22, kita mesti mati dalam Islam. Nah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ni ayat ni dah ni kita mesti mati dalam Islam dan berdoa semoga dimasuki syurga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam para siddiqin syuhada dan salihin semolek-moleknya mati syahid kita kita naknya nak mati syahid nah demi agama Allah dan untuk jaga bumi yang tercinta yang kedua puluh kita mesti selarah hidup sesuai dengan Al-Quran selarah-selarah ni maknanya sort klong Hidup kita menjadi sotlong selarah dengan Quran, sunnah dan tata tertib yang baik sesuai dengan kemajuan dunia semasa. Rabob, rabiab. Hak orang atur, orang buat tu janda tu. Nak jadi molek belaka. Walaupun benda tu tak ada dalam Quran, tak ada dalam hadis, tapi dia adalah peraturan dan undang-undang. Maka kita kena we we masuk. Sebab tu dasar hidup kita ni jangan we salah dengan hukum Allah, sunnah Nabi dan jangan we salah dengan undang-undang. Itu cara hidup. Yang kedua pelepak. Kita mesti sempat dengan semua gerak ke. Kan kelen wai. Semua atas muka dunia ni tak? Sama ada yang memajukan Islam dan sebaliknya. Kelum mana yang duduk kelen wai nak jadi maju Islam. Lepas tu ada juga. Kelum tang-tang. Duk wang pen nak putuh Islam. Nak putuh orang Islam. Serta berdoa semoga Allah membantu kita. Yang ke-25. Ini tak super sikit kita tidak redha melihat orang Islam mundur. Hmm. Orang dari ti Islam, dia tak boleh tengok orang Islam lalang. Dia hilipan dah lalu tengok, Pak, hmm, tak raknya, buat apalah orang muda jadi lagu ni. Buat apalah orang Islam duduk lagu ni. Dia hilipan dah. Sebab apa? Orang ada jiwa bersih, dia nak jadi semua sangkom tu bersih. Sebab tu kita tak redha tengok orang Islam mundur, hina, hancur, berpecah belah, berpurak peranda, partu mengerja amal ahli neraka. Oh. Pas apa nak gi redha lagu tu? Kalau misal katanya orang-orang Islam kita dok buat dok jadi sebab orang Islam dok jadi macam tu. Saya tengok kertas dia ya ada sikit lagi, saya tulis hadis tapi tak ada terjemah. An Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bashir hadhihi al-ummah bis-sana'i war-rif'ah wad-din wan-nashr wat-tamkin fil ard beri berita baiklah kepada umat ni Nabi hai kamlang cai kepada umat Islam ni dengan apa as-sana dengan kemuliaan ketinggian war-rif'ah ar-rif'ah maknanya ketinggian juga Ni nak ayat katanya Nabi hai kamlang cai kepada kita. Umat ini tetap akan maju dan akan tinggi. Wan nasr wad din sekali lagi. Wad din iaitu apa? Dengan agama. Wan nasr dan pertolongi kemenangi wat tamkini fil ard dan tetaknya ada di atas muka bumi ni sampai ke hari kiamat. Ni tengok Nabi sendiri wis semangat kepada umat nak jadi kuatnya umat. Wahuwa yasyuku fisadisah. Orang yang riwayat hadis ni, iaitu Ubay bin Ka'ab. Duk waswah. Perkara yang kena tu gapo tak ingat Nabi royak. Nabi pun royak lepas pada tu. Qal, faman amila minhum amal al-akhirah di dunia, lam yakun lahu fil akhirati nasib. Sesiapa yang beramal amale napok pesan amale akhirat, tapi dia buat kerana dunia. Ingat malak ni. Ha ni kena ingat molek. Nampak zahir serupa dengan amalan tu amalan soleh tapi niat tak molek. Bukan semaya saja ni, bukan mari sejik saja ni, semua tiap-tiap perkara. Orang ada duduk di dalam hadis pasal ini, orang ada pun prayut dalam hidup dia. Buat gapo-gapo ada matlamat, ada maslahat, ada pun prayut. Nampak zahir molek tapi niat tak molek. Nabi katanya lam yakul fil akhirati nasib. Sikit lagi, tak ada sikit habuk pahala dia di akhirat. Buat free je. Habis masa puluh-puluh tahun. Mak ga tu, buat ga ni, kerongka tu, kerongka ni. Tapi tak ada sikit habuk. Di akhirat sikit lagi, pahala yang Tuhan nak beri. Sebab apa? Sebab buat adanya benda hak efeng Tujuan dia buat bukan kerana Allah. Tapi kerana apa? Kerana ada benda yang duduk, duduk selik dalam hati dia. Ha, itulah sekeping yang saya tulis hadis ni riwayat ada di dalam musnad Imam Ahmad 21220 dan 21222 alhamdulillah nah panjang sikit eh, pagi hari ni semoga ia dak bermanfaat dan berfaedah kepada kita semua wallahu a'lam sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh